საღადო შემოსავლები დაახლოებით 120 მილიონით იზრდება გარკვეული ამ პერიოდის დინამიკას და და ამთვის ამთვის მოსალოდნელი შემოსულებებიც ალბათ ასეთ იქნება და ამით არის ასევე გარკვეული ცვლილება თქვა პრივატიზაციის შემოსულებებს ნაწილში იქ დაახლოებით 45 მილიონიანს და არის ну ძირითადად ამან გამოიწვია ის რომ ჩვენ გარკვეულ ესე იგი საგარეო და შიდა ვალდებულებებზე თქვით უარი